Mami, tú buscando racks, pero te quiero a ti Toda la noche no te paro de pensar, solo te quiero a ti Cuando estoy contigo no puedo ni imaginar lo que sería sin ti Y a veces siento que te perdí, aunque sé que no es así Cúrate mi corazón, ahora se siente fresh Mami, quiero contar pa' acá pa' llevarte a sé Sabes que daría todo más por verte bien Mi cuello no para de brillar por lo dando vueltas por el world y no voy a ser Quiero darte mi love, quiero cuidarte Mami, en tu brazo yo quiero quedarme Cuando yo te veo no puedo creer cuánto me cambiaste Tengo un dolor que sin tu amor no voy a curarme Mami, tú the rocks, pero te quiero no te paro de pensar, solo